an enak kulakan hadam malaikat hadam kasugihan Eh, jelemak ngawirit baikt tapi kula y en digerek dan dibercan dimenangkanngebukakwirid si puanwiritananukaan oh, mual hasil datang ke sebab ngaran aing ke diah je tuh Waduh ukuran lamunnya menyebut ngaraning ce wiridan mauwiridan gejakentah ada ngarupajaken datangnya begitu datang nyaritaken hampura pula boga wiridanku ulah salah sebab di situ dah kayak ke, naik dibuka ke, naik ditutup ke. Teta si ada di cerita kula betilok eh, ada ge. Ula ula sok dihadiahan. Nu salah salah ula sok dihadiahan. Dupa. Geus tuan saya Allah. dihadiahan masyaallah. Mentak sadunia ieu sadunia lain di orang baik dipuat bae tata Syekh Abdul sebab nyana pernah di di dina Rayaallah loba cerita-cerita Tuhan Syemah anu nenangkan kepikiran durara Hai disuran uh dige anu bocaak-baca bocah-bacaan Syekh tadi pat Hai kurangku mahararebat dan usjen Syenaksa bandi Imam Baha Udin anaksa bandikan Imam Abi Zidel bistomi Imam Kijani kemudian Uman makan sesuai ajeng pencetusna gozali dan lain sebagai kemudian Abu Hasan Asadini dan lain sebagai tapi cara Tuhan saya maksud lamun nugoga wirid dan kanya karakter di hadiah wirid begitu lah coba kayak hadiah aja doang oh cek orang bener tanya nunggus nunggus kayak lain doi asal nginahin ngomong teh pas perasaan mencara sayur teh uyah na asem na pas <laughs> cek orang Bandung dua tuh nyana bae merenah tuh. atuh emang aing kos kieu jiga na <laughs> aduh tah kutub kutub robani walan dulu kayak gitu nyana hadis pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niat nahi berde nggak aing yang hadir ceknya itu Kenaan pakai usaha ya kutub robani. <laughs> tuh jadi ya dia waliullah bakumah gitu masya Allah Ayo jelma terpercaya kakawalian Tuhan saya terpercaya ayo terpercaya Pak Abdul Qadir wali cek jana ya, sebab jana ya, sok naik kuda aju kuda nopang bagus na wali macamnya jana cek jana ya, tilok naik numpang bagus na terus karena naik kuda gitu kapan kita jeng jelma anu terpercaya teh Tuhan sogol ada itu percaya naikda se nawe karunnya takda untuk ditumpakan gitu eh, justru num kuda teh karunnyada karnya Kada mau mauak kuda lempa karunnya karunnya si tupakan beratenya tadi ditumpakankula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salilaku Padahal kuda teh lamun menitupakan ku Haji Feni mah yok. Ya, au. Jakjana kuat moal kula ye. Ya. <laughs> Cak kuda nu sejen. Jelema na mah leutik. Atuh lah nyaho jakjana perat. Dosa meureun jakjana ye. Ya. <laughs> Kuda ge ngomong. Masya Allah, ayah nu gede awakna tapi hampang. Ayah nu letik ditunggung himar tapi unggal numpak itu baik di laun atau diunggu satu ketika makan ayaah ngomong tuan ataupun naun etet babawaan di tenden di pundak atau didinya baik lega besi be besi beratemar besi berate ayaangnya hoje panempel tapi lampelmpel lamun babawaan dien ditongong himarsaku himar be tapi lamun ditenin <laughs> di pundak kulat atau disuhun kan tenempel kata tonggong himmar mual berate panjen tuan <laughs> panjang tuannankur berat pean depanmpel menyempel jadi ya yang dibuktikantek eh, terus eh Imambu Ya lainkian ta la numpak nanoon babawaan di tenden diunddak did sebablahkula numawa himarmat Ten rasa mawakula Masya Allah numantak hewandahrayahara yang ditumpakanku ahli Allah makarsa namun ditumpakanrod asalng emang capek <laughs> lah cerita-cerita para hamba Allah boro-boroka makhlukkah hewantengah berat Ka hewan Ten be naik kudamar emangnya beratun karunnya karasa dirina bahwa moon nempel bakal beratnyanya hmm, ah lain hewannya karunnya gitulah Wali Allah metakhara ah, yang kedatangan kuali Allah malantaran karena jembar mau berkah Hai be bees berangkat na beres silaturah Minya Oh, alhamdulillah orang di tangan berkah ada tangan tangan ituangjan bere urut nyuguhannya urut mawa kema babawanya ha datang Masya Allah mohon bisalah <laughs> di warung urutnya rokok boleh lauk nonun canda datang kain pan beratitu Masya Allah urusan dunia meberarat baik kecuali jeleman lu hayang merekman hayang merek aya nu kapaksa merek aya nu embung merek air lu hayang merek ayanyana hayang sugemak perasaan ayaah ayaah nu datangcullak cilek boga mau boga ngan hayang merek lantaran datang kapaksa merek itu ga jaranbung merek nyumput Hei panai guru sih tayang lah. Bulan kamari geus datang ka dia? Juk tayang kajen aing teu panggih jeng guru aing. Nges, tayang merek. Sebab teka rasa mau berkah. Nu karasa berkat ke bawah goyana. <laughs> Jadi tenang. Iza zukiratil aulia nazalatis sakir. Di mana disebut-sebut wali tentrem diri orang punya boro-boron Nu itu Imam Abu Yazid bisstami Abu Bakar Shibli Ba Udin Anakya Bandi dan lainlain ser jelasbunon gitu ngaran eh kutub-kututub kutub-gutub kurang adange guru-guru orang Mas Syekh Asnawi Tenang perasaahan karena Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang nya sebab aya hiji muriddah milng me Udin dekat cerbon ga cerbon tehpang lempang paling naik udah naik hewan-hewan sapi zaman hari ta tehmpa Kakak datang semuanya murid tadi ge ulah milu ya. itu hayang milu itu, terus balik deui ka ke bater henteu milu mah hayangan capek eh, ribet aing mah sih ya cek tuh cek wala jadi ribet geus satu kibet tuh ayo ya cek sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum mah capek eh, geus satu cek sorban peureum tekebal datang ke Cirebon datang itu cuma caneta tadi hibra berapa lempang oh omong penting mah datang misalnya Oke balik nanya mikiran balik <laughs> balik dah gula dicekelan deh mah masing-masing balik nama <laughs> ada tepuara jasa masya Allah karim menang Tlmu elmu itu digunakan lamundorurot ilmuwali menang digunakan dalamurot namun memang capekak setengah capek mal bisa tapi capek bener-bener capek itu bisa dipaksa capek na bohjang diri bojang batu